Good morning, sì, qui è mezzogiorno ma in realtà mi sono svegliato un'ora e mezza fa però per motivi che non sono dipesi da me non sono riuscito a fare, cioè non ho potuto fare il report prima però come dico in questi casi quindi non è certo una mattina prestissima, una mattinata inoltrata ma comunque mattina Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh... semplicemente David Lynch it's uh, April 9 2022 and it's a Saturday here in Naples 59 Fahrenheit around 15 Celsius and this means that uh, mm, it's that day really really really really soft like in these days and this period see um, mm, spring climate but uh, comunque c'è un vento leggero, mm, comunque non, io non lo definirei completamente primaverile, fa leggermente più freddo però per me eh, comunque è primaveri primaverile. Sì, eh, per quanto concerne il video Toots come al solito, nel caso vi interessa lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all I just see from the window. I think that this afternoon, anche se in realtà ormai è già mezzogiorno, quindi già pomeriggio, uh, the temperature uh, starà, rimarrà sullo stesso livello, forse salirà leggermente qualche grado, potrebbe anche scendere, non lo sappiamo, su questo non siamo <laughs> mai dei maghi, andiamo sempre a sensazioni, ma su tutto il meteo andiamo a sensazioni. But uh, the important thing uh, with this atmosphere, uh, sì, i think uh, we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, però non dico le frasi con enfasi perché non mi fido, vedo delle nuvole dietro al sole e, e appunto da quello che ho letto potrebbe più annuvolarsi che eh, mantenersi il sole, quindi avrei voluto dire le frasi, pronunciare le frasi con enfasi ma non lo faccio per questo motivo qui, però vedremo, poi domani vi aggiornerò come sarà andata, per cui... Eh, vabbè, comunque speriamo comunque si mantenga così, un buon, un buon, un buon sole, un buon cielo. Per cui, said this, so from the mythical window with... Poi mi sono accorto di fare una modifica in realtà qui sulla tenda colorata perché in realtà la tenda colorata è composta da quattro colori, 3-4 colori in fondo, l'azzurro, il rosso e l'arancione, da quello che vedo io, e un verde acqua. Dovremmo, dov da oggi in poi credo che dirò, eh, with the red, orange, eh, blue and eh, green dark eh, water green curtain so from the mythical window with the, the pink the red orange blue and um, green water curtain and it's a green roller shooter behind me on the top not visible and in fact in this shot And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva a great day in all the people follow the channel riporsi un saluto a tutti and also have a great breakfast everyone io la farò tra poco il mio stomaco brontola non so se lo sentite, spero anche il vostro, sì, uh, poi ci vediamo al video tools, a domani.